Simbora! Então, vamos gravar aqui o parceiro Túlio Rocha aí. Mais um sucesso aí, eu vou bombar. Isso aqui vai pra você, parceiro. Parceiro Túlio Rocha de Jacobina. Isso aí. que ficar tomando sua eu vou bombar, eu vou bombar Porque você não deu conta, até a sua eu vou bombar, eu vou bombar Porque você não deu conta, até a sua eu vou bombar Isso aí. Valeu! Foi fera, Bruno.